bendinibonise amagama izolo besithe ukuxakeka mamela ke uzawuyenza ke ngoku laa nto sihlango yenza le nithetha ntoni hayi le nithetha ntoni eh, masenzeni masiyibone nqa le nithetha hayi le nithetha mamela ke ukuxakeka xa umntu hayi xa umntu exakekile ulele very good very good yes nexhana xa umntu exakekile nezinto ezininzi uthi aphatha le aphatha le aphatha le okay xa umntu exakekile uhlele esitulweni aw very good aw amento na mam masin glass bin ke ngok masin ngoma yosin so ku babasha so ku babasha bese kuthini ubabasha aa bese bendiphethe inatika ndaphatha iphepha oh, anaphepha ngoku bendiphethe iphepha ne kuthini upapasha ilizwi elikhwazayo uva ilizwi elikhwazayo yeyiphi yeyiphi xa umntu epapasha uva ilizwi elikhwazayo liyakhwaza eli lizwi alisebenzi ewe kaloku kukho abantu abajongise ezantsi kodwa ithi ewe umntu xa kokupapashwa yes suxhumaxhuma suxhumaxhuma okay xa umntu epapasha bonke abantu bayeva phezulu okanye ezantsi yenza ndibona yenza ndibona yenza ndibona okay xa umntu e, xa upapasha usebenzela umhlobo wakho xa upapasha usebenzela umhlobo wakho hayi theni bathena babengenzi okay ukubhiyoza besithe kuthini ubhiyoza kanene besithe kuthini ubhiyoza besithe kuthini ubhiyoza ukubhiyoza uthetha kakhulu okanye kukho imithingi xa ubhiyoza bantwana ukhumbula uyathetha ngento engathi impompo not upapasha ukubhiyoza kanalo kaloku ukubhiyoza abantwana babefuna ukubhiyoza itsho incwadi ukuthini afuna uba happy e wasikhumshela ke sana kamandi wathi bafuna uba happy kodwa ke uyayazi kuba kaloku ubhiyoza xa ufuna uvuyisana nemntu okanye ufuna uvuyi uba uvuye niyazi uba niza kuba mandi kube kube mandi nenze i ne eh? xelela abantu uxelela abantu kupapasha ke kodwa oko okay zintle buyela buyela zintle sulala ungatyi unantsi okay masijongeni ke ne yeah?